سلام خدمت همراهان New Wave FX. امروز با تحلیل دو رمز ارز خدمتتون هستم یکی بیت کوین و اون یکی دوج کوین امیدوارم مفید براتون باشه ولی قبل از اینکه بخوایم کار رو و تحلیل و توضیحات رو شروع کنیم دوست دارم بریم توی اینستا highlight بیت کوین رو ببینیم و ببینیم که کجای کاریم تحلیلی هست عزیزان از بیت کوین تاریخ 21 فوریه 2021 این تحلیل رو در شبکه اینستاگرام منتشر کردیم و تحلیل بلند مدتی و کوتاه مدتی بیت کوین بود به صورت خیلی خوبی جواب داد به جز یک مورد که قیمت ریختنش بود تا اون جایی که مد نظر من بود قیمت به 40000 نرسید زمان سخت درست زمان کف درست قیمت سقف درست نوع حرکت درست اما یک قیمت کف ایراد داشت حالا به تحلیل بعدا میرسیم بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد مورد بیت کانال تلگرام این تحلیل رو دادیم توی اینستام آخرین پسته از همون time دقیقا ریخت از همین time هم رفت بالا فقط یه مشکل داشت تحلیل من فکر میکردم بیاد چه رو ببینه و ندی بعدش در مورد بالا رفتن هم تحلیل جداگانه ندادیم دوستان چون این بالا رفتن آنچنان مد نظر ما واسه ترید نبوده و اتفاق بزرگی نبوده ولی این تذکر رو توی استوری دو هفته پیش قبل از اینکه به این محدوده برسه دادیم که اگر هم بالا رفتنی در کار باشه قیمت بالاتر از 63 هزار نخواهد رفت داشتم میگفتم ولی باز باید بیاد ببینه من توی یه ساعته اینو بچه دیده بودم فکر کنم یا update کرده بودم از این کف که میاد یه ذره بالاتر اینجا باز نشونه ریزش نداد فکر میکنم اینجا باید یه ریزش تا 40000 باشه و همونطور که روی چارت میبینید بالاترین قیمتی که بیت کوین دیده هزار از این یا بگذریم دوست دارم اول سراغ دوج کوین برم و بعد بیایم کلا بیت کوین رو بررسی کنیم چون دوج کوین طبق داستان و پیشینه ای که داره شاید برای خیلی ها جدی نباشه و شاید این قضیه رو جدی نگیرم ولی میخوام بدونم توی همین قضیه آیا نووی و سیستم تحلیلی که ما داریم جواب میده یا خیر میریم با هم نمودار دوج کوین رو میبینیم و به صورت فرکتالی میبینیم و خواهیم دید که جواب خواهد داد یا خیر اولا در مورد دوج کوین رو بهتون بگم دوستان عزیز که اگر توی بستر TradingView این دوج کوین رو در واقع search کنید که همچین نموداری براتون میاد که آخرین data ش 2019 هست من از بچه های دوره تشکر میکنم با راهنماییشون تونستم بهترین data رو پیدا کنم که توی این سایته پس من این قضیه رو میبندم چون نیازی بهش ندارم و وارد این سایت میشیم CoinTrader.pro و اینجا Dogecoin رو داریم خب بریم با هم ببینیم توی این نمودار چه خبره توی ساختار Dogecoin یک ساختار ترکیبی داریم که X ش رو پیش بینی کردیم و انتظار ترکیبی سوم یا Z رو داریم براتون شاید جالب باشه که همه چیز در Dogecoin به شدت دقیق عمل کرده از part اول که ای شروع شده یک سبخشی اصلاح مسلسی برای بی از فلت و پنج موجی داخل سی که توی time پایین تر حتما بهتون نشون میدم همه اینها در نهایت شده ساختار W ما ساختار X ما و یک ABC flat دوباره که توی این ABC flat دوباره ساختار A یک ساختار correction ساختار B ساختار diametric و یک پنج موجی به عنوان C از flat در نظر گرفته شده اگر بخوایم درصدها رو روی همین چارت دوج کوین بندازیم مثلا به فرض در ترکیبی اول تا ترکیبی دوم طبق قضیه آبشار در نوویو به شدت میبینید که دقیق برخورد کرده پارت اوله ترکیبی دوم توی نایی 61 و 8 لول فیبوناچی ما و پارت دوم قشنگ و زیبا توی لول 100 تموم شده به دقت خیلی زیاد نگاه کنید برخورد و ریزش تمام قضیه آبشاری است که توی نوویف توسط گلنیلی اعلام شده کاری به این قضایی ندارم دوست دارم بریم تایم پایین تر و سریع ترین جفت رمز ارز رو ساختارش رو پیدا کنیم نگاه کنید از ابتدا توی time frame daily هستم یک ساختار دو نقطه سه یا correction رو به بالا ساختار مثلث رو به پایین هیچ کدوم از leg های مثلث قانونی رو نقض نکرده و در نهایت یک دو سه چهار و پنج با رعایت قوانین زمانی و قیمتی با رعایت قانون امتداد و همه قوانینی که نسبت به پنج موجی داریم ساختار X شکل گرفته پیچیدگی و زمان و قیمتش رو نسبت به کل الگو میبینید بسیار کوچیکه ساختار A بعدی رفته بالا که به احتمال خیلی زیاد یک ترکیبیه ساختار دیمتریکی ریخته که شما A, B, C, D, E, F رو میبینید یک ناقض زمانی داره و همه چیز به شدت به شدت دقیقه حتی اگر من روی ساختار نهایی G زوم کنم شما یک A, B, C, D, E مثلث میبینید که در نهایت این diametric رو خاتمه داده بعد از این وارد یک پنج موجی میشیم که این پنج موجی هم به شدت خوب عمل کرده کانال بندی دو چهار یک مقدار sharp پس مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه یک دو سه چهار و پنج حتی اگر من بیام داخل time frame پایین تر حتی یک ساعته میتونم ساختار ریز هر کدوم از این موج رو بهتون نشون بدم مثلا موج سه ما که اینجا بلندترین موج ما هست و موج ممتدمون این ساختار رو داره یک دو سه چهار و پنج سم اینجا تموم شده حتی ساختار fractal تو در تو رو میبینید سه از سه از C. پس این ساختار fractal به شدت توی Dogecoin داره رعایت میشه پنج بوجی ما تموم شده یک ساختار x داره قیمتی که مشاهده میکنید توی نمودار قیمت مهمی هست برای ما احتمال میدم تا این محدوده ریزشی انجام بشه و این محدوده برگشتی واسه دوج کوین بشه رو به بالا که میتونه دوج رو به این قیمت ها برسونه ممکن اینجا اتفاق دیگه ای رخ بده زیاد روش زوم نکردم ولی این اتفاق بعید نیست با توجه به اینکه توی یک ایکس هستیم و میخوایم اتمام ایکس رو پیش بینی کنیم اگر همچین اتفاقی بیفته لول اول لول کم قدرتی است و این های دوم و سوم در قیمت هایی که نشون داده شده میتونه جلوی دوج کوین رو بگیره و من در عمل در انتها برای دوج کوین همچین حرکت و نقشه راهی متصور هستم توی ویکلیش که میتونه رشد خیلی بیشتری رو برای ما داشته باشه به این صورت بازی با این خط روند اگر شکل بگیره سناریو ما مسلسی خواهد بود و میتونیم از اینجا به این نتیجه برسیم که داخل یک مثلث هستیم و هر ترتیب لیول های قیمتی مشخص شده شما اگر همینجا هم وارد سناریوی بای بشید فکر میکنم سود بسیار زیادی در انتظارتون باشه این از تیپی ما یک تیپی معمولی و این هم از استاپ ما میبینید یک ریسک ریوارد تقریبا بیشتر از یک به 20 داره حالا نمیخوام درگیر زیاد اعدادش بشم به حال یک بررسی بود که روی دوش کوین داشتیم و جالبه براتون بگم برای بله، اطلاعات عمومی بد نیست این رمز در سال 2013 فکر میکنم به عنوان یک شوخی و یک حرکت واقعا غیر جدی در واقع شکل گرفت و حتی اسمش اون در واقع لوگو و تصویری که براش استفاده میکنم ولی الان یک جفت ارز خیلی یک اسخای میکنم یک رمز خیلی محبوبیه و بسیار هم ارزش بازار خوبی داره قیمتش هم خیلی پایینه میتونه تو ترکیب سوم باشه ولی باید سر خریدش و همینطور خروج به موقع دقت خیلی زیادی کرد دقت کنید که سناریو ویکلی هست و توی دیلی گفتیم که میتونه چه حرکتی انجام بده و از چه محدوده انتظار بازگشتش رو داریم حتی اگر ما تو این قضیه دوباره این تیپی رو انجام بدیم مشخصا به ریسک به های بسیار بالاتری میرسیم دوستان اگر ریسک به ریوارد رو اینجا دقت کنید یک به پنجاه هست خب اگر قیمت به این محدوده آبی برسه اگر هم نرسه خب ریسک به ریوارد به اون نسبت تغییر پیدا میکنه این از داش کند و بهتره که دیگه بیشتر وقتمون رو سر این نذاریم و بریم سراغ بیت کوین خودمون توی تحلیل بیت کوین ما همچین چیزی رو داشتیم عزیزان تحلیل بیت کوین همچین چیزی رو داشتیم و یک محدوده برای سقف قیمتی و زمانی و یک محدوده برای کف قیمتی و زمانی در نظر گرفته شده بود با توجه به استوری که توی اینستا گذاشتیم بعد از این بالا رفتن محدوده 63000 نباید گرفته میشد بریم ببینیم توی بیت کوین چه اتفاقی افتاده نمودار 4 ساعته همون قیمت و در واقع حتی بروکری هستش که توی تحلیل بود قیمت دقیقا از همون قیمت و زمان ریخت یا ریزش خیلی خوبی بود چند درصد چندین درصد ریخت خیلی خبرگزاری ها روش در واقع پوشش داشتن ریزشش انجام شد و دقیقا از همون زمانی که ما انتظار کف رو داشتیم برگشت رو به بالا طبق حرفی که زده بودیم نباید 63000 رو میگرفت و بالاترین قیمتی که دیده 62000 هستش تنها مشکل این تحلیل این بود که من انتظار داشتم به جای 43000 قیمت به هزار برسه ما سراغ دقت رو داریم میگیریم اینجا و الا دو هزار شاید آنچنان بولد نباشه ولی برای من خیلی مهمه چون باید به 4000 هزار برسه و اگر تحلیل درست باشه این حرکت انجام میشه در ادامه کار در کار طبق تحلیلی که میبینید تحلیل مچماری که دیدید از کفی که ما توی تاریخ 15 March 2020 داشتیم قیمت به صورت یک diametric حرکت کرده با دو leg ناقص زمانی یک X flat اینجا داریم یک diametric به عنوان A از مثلث یک مثلث به عنوان B از مثلث یک دایمتریک به عنوان C از مثلث و در نهایت داخل D از مثلث هستیم اینها رو دیدید من پاک میکنم خطوط زمانی رو و میریم سراغ ادامه کار در حال حاضر توی موج D از مثلث فرضی هستیم که یک فلت برای ما رو شکل داده که A از فلت تشکیل شده B از فلت مثلث خونسا شده و اگر فکر میکنید این دو از درجه خارج هستن باید بهتون بگم که اشتباه میکنید چون تازه اگر به این محدودهای زمانی برسه تازه پنج برابر موج A حتی زمان صرف کرده و از قیمتی هم میبینید طبق قوانین فلت توی نووی به شدت زیبا سر 1.23 برگشت رو داشتیم و عدد 63 ای که من آوردم 1.138 بود به خاطر شناختی که از الگو داشتم و شناختی از کششی که بازار بیت کوین داره خب وارد ادامه کار میشیم بعد از این قضیه بیت کوین تا کجا میتونه بره و تا کجا میتونه بریزه سال اصلی هست که برای ما پیش بیاد نگاه کنید دوستان ای از مثلث ما در حال شکلگیریه من برای بیت کوین یک سناریوی اصلی در واقع مد نظرم هست که قیمت به این محدوده برسه اولا اینجا میتونه یه ریورس ریز باشه یعنی میتونه همچین حرکتی و بیت کوین انجام بده بعد بریزه به این مورد خیلی دقت داشته باشید ولی قیمت به این محدوده برسه به محدوده 60 تا 62 هزار اون موقع ما یک سل خوب میتونیم داشته باشیم برای همچین حرکتی در بیت کوین یک سلی که حتی نقشه راهش هم میتونیم در بیاریم یک سلی که باید پنج بخش داشته باشه باید پنج بخش داشته باشه و این سل میتونه از این ناحیه به شدت خوب باشه حالا در مورد جزئیات کارش صحبت میکنیم چند تا حرکت میشه زد اینجا یکی یک سری معاملات ریسکی هست که شما قبل از اینکه به 60 برسه باز میکنید یعنی مثلا به فرض شما یک معامله باز میکنید استاپش رو باز میذارید 63 چون به حال سطح بسیار بسیار محکمی است از چندین جهت و از چندین سناریو اگر استاپ با این حرکت انجام بشه شما یک تیپی حداقل 40 هزار تایی دارید و یک استاپ بالای 63 این هم 63 یه ریسپری وارد چند دارین دوستان یک به پنج. شاید اصلا تا حالا ندیده باشید یک به 55 اگر استاپ رو بذارید بالای محدوده قرمز که اصلا ورود بهش غیر ممکنه طبق این سناریو یک استاپ یک به هفت خیلی خالص دارید قیمت رو هم دقت کنید من موقعی دارم میگیرم که رسیده به 62 و همونجا داریم sell میگیریم اگر از همین الان این حرکت رو انجام بدید چی اگر از همین الان این حرکت رو انجام بدید باز با stop 66 و 63 میتونید معاملات مطمئن و ریسکی رو داشته باشید با stop 63 معامله ریسکی و با stop 66 معامله خیلی مطمئن تری قیمت باید همچین طوری بریزه و با توجه به ریزشش ما تصمیم میگیریم اگر این ریزش بیاد و توی این محدوده نگه داشته شه قیمت یه رو بالای دیگه خواهد داشت و بعد خواهد ریخت که سناریو انقدر برای من رنگیه که من این رو واقعا کمرنگ میذارم این سناریو احتمالا بعیده اگر قیمت ریخت بعد از این ما دوباره وارد یک بای خوب میتونیم بشیم که این بای میتونه قضیه رو واسه ما خیلی قشنگ کنه چون داریم چند تا گام بعدی بازار رو در نظر میگیریم و این بای میتونه تا هفتاد هزار ما رو ببره ترجیح میدم راجع به بقیهش صحبت نکنم بقیهش یا یک ریزش این حالتیه یا یک ریزش این حالتیه که با توجه به نوع بالا رفتن میتونیم بیشتر در موردش نظر بدیم اما بعد از این حرکت ما یک بای رو خواهیم داشت به این صورت که ما رو تا 70,000 میبره حتی اگر این محدوده 30,000 باشه این محدود توانایی چنج شدن باش رو داره پس سر 40000 یک بای سیف میشه داشته باشیم میتونیم منتظر باشیم تا قیمت الگومون رو تکمیل کنه و بعد سیف ترین بایمون رو داشته باشیم چون یک نوع واکنش واکنش به لول قیمتیه ولی ما بایی که خیلی باش مطمئن پیش میریم اون بایی هستش که هم لول قیمتی همراش باشه و هم تکمیل شدن ساختارمون پس این ساختار تکمیل بشه و به لول قیمتی اون بخوره میتونیم یه بای خیلی خوب داشته باشیم اینجا هفتاد هزار و این ریزش هم انجام خواهد شد قیمت بیت کوین هم الان من دارم میبینم هزاره من یه تحلیلی زده بودم از بیت ولی زیاد تمیز نبود و به دلیل کم بوده وقت میخواستم کلی حرف بزنم وقت نمیشد ولی این تحلیل رو هم ما داریم ساختارها همه نوویویه نگاه کنید این تحلیل از زمانیه که بیت کوین 55 هزار بود گفتیم باید به 59 هزار برسه گفتیم باید قیمت به 59 هزار برسه و بعدش بریزه حالا این 59 هزار میتونه ریزشه باشه ولی دارم اینجا بهتون دقیق تر میگم قیمتی که ما انتظار نداریم بیت کوین از اون بالاتر بره محدوده 67000 66000 و قیمتی که احتمال زیاد از اون بالاتر نخواهد رفت هم میتونه 63 در نظر گرفته بشه نگاه کنید اینجا تحلیله بیت کوین سر 55000 بود که الان به تارگت خودش رسیده ولی این تارگت های ریز ما کاری نداریم در مورد زمانش هم صحبتی بکنیم بیت کوین قبل از این محدوده دوستان قبل از این محدوده نگاه کنید اینجا براتون بولد میکشم قبل از این محدوده این کف رو نمیزنه این رو از آسمون نیاوردم این رو از خود نوبه آوردم قبل از این محدوده این کف رو نمیزنه و انتظار من واسه ریزش بیت کوین تاریخ 6 اپریل تا 7 و 8 April هست و از این ناحیه انتظار ریزش رو دارم تاریخ 6 7 8 April و قبل از 5 April قبل از 4 5 April این کف زده نخواهد شد ساده ترین کارهایی است که میتونید تو و انجام بدید این جمله رو بگید این کف زده نخواهد شد و اون سقف زده خواهد شد یا برعکس خیلی راحت NeoWave به شما این امکان رو میده دیگه فکر میکنم توضیحی نباشه همه چیزش رو گفتیم ریسک پریواردا رو مشخص کردیم تحلیل رو از تیم تحلیلی نو ویب افیکس میبینید این هم تحلیلی بود که قبلش انجام داده بودیم و امیدوارم که این ویدیو وسطتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید و مورد استفاده قرار بگیره خواهشن این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و ما رو دنبال کنید روزتون بخیر